なりたい自分は周りの声と視線に閉じ込められて闇の中で 咲くような悲しみも力に変えるの、鏡に映る do 焼いてる